spēcīgākie Baltijas piloti un seksīgākās meitenes ielūdz uz Monster Energy Superkaus Madonas lielās balvas izcīņa motokrosā 16. augustā 12. Mūsu draugi Madonas pašvaldība, Lāčplēsis, Bosch, Volvo Line, Rūjienas saldējums, Optibet sporta bārs, Vurtk, Sils.lv, oficiālais auto Škoda!